Para empezar a tecer, temos que ter un bastidor como este, podemos construílo nós, eh? ou compralo feito. Eh? E temos que empezar a primeiro a preparar os fíos de urdime. Os fíos de urdime son os fíos que van a estar verticais ao longo do noso tecido. Van a ir así verticais, pero preciso que estén tensos. Entonces, para que estén tensos vamos a atalos ao longo do noso bastidor atamos un primeiro fío así primeiro atamos e tensamos ben atamos facemos un nó e tiramos vendo no para que quede o máis tenso posible aquí neste extremo aí está cando xa temos un fío de urdime preparado ahora podemos empezar a pasar todos os nosos fíos de urdime os que precisemos vamos pasando e tensando pasando y tensando. otro más e un máis y antes de antes de cortar o fío nos aseguramos que temos exactamente o número de fíos que queremos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, sete, oito, nove, dez, once, doce, trece, catorce, quince, 16, 17, 18, 19, vinte, vinte un, vinte dous, vinte tres e vinte catro. Unha vez que temos os fios que queremos ter, cortamos <coughs> e atamos este último dos fios, igual que fixemos co primeiro, no mismo sitio. Se temos este atado aquí, vai aquí. Se o tuviéramos aquí, iría aquí. Atamos e facemos un nó para que non se destensen os fios. Aí, e un novo nó para o outro lado. E se ateño o meu fío de urdimio. Cortamos, cortamos e temos o fío de urdimio. Agora o que temos que asegurarnos é que todos os fíos do urdime están paralelos e equidistantes. Equidistantes quere dicir que todos están á mesma distancia uns de outros. Agora, o que imos facer é preparar aquí abaixo unha cadeneta para asegurarnos precisamente de que estos fíos están completamente equidistantes. Collemos eh, fío de outra cor aproximadamente a distancia, o doble da distancia da miña urdime, eu vou acoller un pouco máis, para que se vexa ben, e imos comenzar a facer a cadeneta. Vou facer aquí un pouco máis arriba para que se vexa ben. E vou meter un deslizador destos simplemente para que non se vexa bastante ben. Vamos ala. Imos. Entonces, vamos a coller o primeiro dos fíos da urdime e metemos por aquí para dividir xusto esta cadeneta en dous aquí está vemos? primeiro fio do urdime moi ben eu sin cadeneta así vale, entonces agora unha vez que teño o primeiro fio collido vou vamos facer aquí doblo torzo e Poño para arriba e collo o segundo fío. Volvo a retorcer, poño para arriba e collo o terceiro fío. Volvo retorcer, collo para arriba e poño o seguinte fío. Volvo retorcer, todos os fíos montados aquí. Antes de cerrar, a cadeneta vou a pasar para baixo de todo, todo. Moi ben, e agora, antes de anudar, hai que apretar ben a cadeneta, tirar ben da cadeneta, tirar e xuntar ben os fíos. Vamos a xuntar ben agora para que non quede espacio entre os fíos. Aquí, vedes, vamos xuntando a cadeneta e tirando para que non se desfaga o que xuntamos para que todos os fios queden equidistantes soamente ten que haber entre fío e fío o espazo para o nudo da cadeneta o nó da cadeneta ten que ser o espacio o único espacio sobrante vedes cada vez amplíase máis porque vamos sumando os espacios anteriores aí y ahí vamos a ver y eh, ahora sí antes de que se me vuelva para atrás voy a anudar una vez que la cadeneta está bien, tengo que recolocar los fios de aquí y eh, aquí para que queden paralelos O importante é que nos queden todos os 24 fíos de urdime tensos, paralelos e equidistantes. Eso conseguímolo coa cadeneta. Unha vez teñamos feito esta urdime, xa podemos empezar a tecer.